morto. LOL. Dio, questa. Se riesco a lanciarli. Ok. Bro, ho il jump. Eh, ok. Ok, ho recuperato. Eh, non ha, non ho la ult. Grande, bro, è morto così. No! Flash grab, flash grab. Nice. Quella trota, quella trota. Atrox. Ok, lei è morta. Non potevo lasciarla vivere, raga. Doveva morire. Ok, nice. Raga, perché si stava muovendo con lo stun di Lux Atrox? Che cazzo? Sì. Uh, nice. Madonna il danno di Lux, GG. Tieni come na, na, na, na na na na Grande bro sono andato down da te. Aiutami Diana, ti do una kill, ti do una kill, ti do una kill. Non avere il fucile. No. Guarda, fuck, era una kill. Uh, bello questo flash di Nocturne. Pochissimo. Eh, che coglionetto. Sei proprio così mazzo. Ma io sono un Nocturne, posso permettermi certi dive, no? Ah, poi... Non dire parolacce, non chiamo la polizia! Però vado via dopo con Kaisa, mi sono con le Io, se tu vai a di carry, io vado comunque con Jinx, ma vado mid. <laughs> Faccio la Jinx full letality. Dai, allora sei un, un pezzo di merda. Lancia, lanciami in aria Kaisa. Come faccio a lanciarti in aria Kaisa? Ripetimelo. Scusami. Sono Gianna io. Bro, io la divo, eh. Ma Ah, ok. E <laughs> chi cazzo l'ha fatta la torre? Scusate. C'era la torre fino a due secondi fa, non sto trollando, raga, l'ho vista io. Ci sono ragazzi, andiamo. Che cazzo fa? Nice. È vinta, easy. Distrutte. arriverò a, a 200. L'unica che non meritava di vincere era cosa? Gianna. Vai, fatemi se... Alzatemele in aria. Uh, lol. Bello il flash. Guys, guys, the, the killer is Rachel. Is Rachel. Oh, Rachel. Oh, chi... Oh, oh. Hey, hey, hey, hey mate. I haven't seen Rachel. Ma è Rachel, quindi? Uh, bro. It's yeah, watch, watch. Rachel, where am I? <laughs> Uh, bro, I don't... Have you seen me at all? Alisa, you are the fucking killer, huh? Okay? You listen me, bitch. I want to kill you. Holy moly! Lisa, Lisa, Lisa is killer, guys. This fucking I did Ah no no ok nice nice nice Oh change Never mind Never mind it's, Porco di... mi sto cagando osso uh, eh, Guys I don't have capito un cazzo di questo gioco ma ok Oh it's the purple hair And the one with the mohawk Sembra scaru Oh porco Che cazzo mi spara a me che cazzo mi spara a me sto coglione che c'era il killer lì davanti? Allora ah, devo andare là a 60 metri, porca madosca. Bro, ma... Eccolo! Oh, porco Giuda! Cacchetto!